Mooie niet Twee clowntjes. Kijk, kijk, daar gaat ie. Niemand aandacht voor de zee. Zo ziet niemand. Een poepen met zijn mond. Wat? Ja, is niet niemand. Dat is een Ze toch Kijk hier, de kleine.